Buongiorno amici de Fisimas da Pablo. El giorno de hoy vamos a, a fare nuestro segundo entrenamiento con la corda. El giorno de hoy vamos a saltar la corda por un espacio de 45 segundos de movimiento con la corda vamos a hacer una pausa que será una pausa activa, vamos a hacer 40 segundos, pero en estos 40 segundos vamos a, elaborar lo que es la parte superior de nuestro cuerpo, de nuestro busto vamos a hacer bicipiti vamos a hacer un poquito de vamos a hacer un poquito de esquina con esto vamos a, hacerlo eh, eh, vamos a con un, con un paio de manubres, Si tú no hay el manubrio, prende dos botellas de agua. Si tú no hay la corda, puedes saltar la corda imaginariamente. O, o, o fai un poquito de, jumping ya, un jumping ya, así reemplaza el movimiento con la corda. Estos ejercicios te van a ayudar a meterte en forma. No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental la disciplina. Si tú seis constante vas a grandes resultados. Yo yo te que tú faches estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a semana, Tú puedes graduar un poquito la resistencia, avanzar el peso, eso lo fai tú dependiendo tu condición físicas. Láchame tu comentario, Pablo, está troppo difícil, troppo fácil ¿eh? y me libramos tu comentario para mí es fundamental para mejorar Ok, vamos a iniciar con un poquito de movimiento ta corda se me ha, <laughs> se me ha prima de, de el vídeo, pero no tiene problema, no nos excusa. La saltamos iguales, vamos a hacer nuestro 45 segundos de corda con 40 segundos de, de pausa, donde echamos una pausa activa, le damos la parte superior por el bacino, movemos el bacino, tan ta ta, dietro, dietro, avanti, dietro e uno, uno, due, primero en el costo uno, due, tres uno, due, tres ok, Encrocio. y cambia, ok, ta ta ta ta ta ta, vamos a iniciar, vamos a iniciar primero 45 segundos saltando la corda lentamente, progresivamente, progresivamente. Prepárate, usted las señales. 3, 2, 1, vía. Ok, saltamos la corda lentamente, lentamente. 1, 2, guarda piano, piano, piano, piano, pianino, pianino, pianino, ta, ta, al 45. Ya yo he fatto un video, el, video corto he fatto era de un minuto, este de, 45, es muy fácil, Salta, salta, salta, rilassato, rilassato, rilassato. Saltar la corda no es così fácil, no? Tu debes practicar un poco, ta, ta, ta, ta. continua, sbaglia continua, cuando menos penses, hay imparato a saltar la corte. Vamos a fare topo de questo 12 piegamenti, 12. 12 piegamenti, 12. Le donne, le donne, le donne le fanno così. Gli uomini, normale, 12. 1, 2, 3, 4. el cómito, no così, pues dietro Ta, ta, ta. echamos una piccola pausa. echamos una pausa. Salto de la corda. Vamos a mover un poquito el talón, el talón, el ginocchio va. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. como un caballito, como un caballo. Nuevamente, vamos a hacer 12 piegamientos, 12. 2 vueltas, buen ejercicio. 12, 12. Si va. 1, 2, 3, guarda de frente. 4, 5, 6 madre de Dios, madre de Dios. Topo de pues, puesto. Vamos a hacer un poquito de, de, ejercicio para el abdomen. Ok. avanti, avanti, piedi, avanti, avanti. abro grande. Camino con el mani, camino, camino. Vamos a parar 6. 1. Solamente un gioco. Per il 5. Alzo la corda. Avanti. vamos a hablar un poquito de, de su abro, Te me sulla spalla, va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dejar talón un poquito indietro. Sí va. 12 3 2 1 via 1 2 3 4 ah. Uh. saltamos la corda dopo Hacemos bicipiti, saltamos la corda. Salto la corda. Con uno, dopo cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bicipiti 12 piego leggermente con ginocchio 1 2 3 4 questo è l'addome 8 9 10 2 in più 1 in più Ok, perfetto. Nuovamente, nuovamente. Passo avanti, passo avanti. Vamos a fare 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 3 3 3 3 3 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 cambio 1 2 3 4 5 6 bicipiti, uh! bicipiti, bicipiti. Nuevamente, va, a martelo, martelo, dale, 1, 2, 3, 4, mayor respiración, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en più, 1 en più, 1 en più, importante la respiración las respiraciones cuando laboramos con peso. Salto la cuerda, salto, salto. Salto, salto, salto. Salta normal puedes bailar, puedes encrochar, pues lo que voy. Dale. Ah. Uh. Baila, baila con la corda Espalda. Próximo. Vamos a bajar un poquito de espalda. Espalda, espalda. fuerza, fuerza. Dale. Espalda, espalda. va 1 pega ligeramente el ginocchio 2 3 4 5 6 trapecio, 6 6 6 1 2 3 4 5 y 6 perfecto, forza forza ce la fai ce la fai ¿Qué la fai? Salto de la bendita corda. Salto de la bendita corda. Vamos a saltar en dietro en dietro Vamos. Proviamoci. Para saltar la corda es cuestión de practicar, eh, prender la corda justa estaré tranquilo y sereno, sereno, sereno, sereno. Tanta paciencia, tanta paciencia al inicio. Nuevamente, vado con espalda. Trapecio, trapecio, trapecio. Llego literalmente al ginocchio y se va. Finisco con la corda. Finisco con la corda. Finisco con la corda, dai. Posso incrociare. Ta, ta, ta. Uno, due, tres, encrocio. Uno, due, tres, encrocio. Uno, due, tres, encrocio. Uno, due, tres, Uno, due, tres. Uno, muy la dai, dai, forza. 1, 2, 3, incrocio. 1, 2, 3, incrocio. 1, 2, la llamo fatta. così ¿eh? facile, Mille, mille, mille grazie a todas las personas que se alenan con este entrenamiento Físima, son entrenamientos que lo fa Marco, María, Claudio pero si tu constante constante vas a ver grandes resultados, te recuerdo si ancora no te has inscrito inscríbete a este canal de core, Pablo no te dimenticare de fare stretch ¡Ah!